おかげさまで結成25年これからも感謝を込めて一生懸命踊りますトの世界にお付き合いください2019トはるか蒼天雲射抜け登れ天までランチ とよさこいがくよ地で Oi! 晴らしいぞはい大衆の皆様優しい言葉ありがとうございましたすごかったよありがとう